ажыроо реакциясы пробиркадагы жашыл порошок жездин эки негиздүү карбонаты ысытканда заттын өңү кара түскө өзгөрүп жездин эки оксиди пайда болду экинчи белгиге көңүл бурабыз пробирканын бетинде суу буулары пайда болду акыркы үчүнчү белгиге көңүл бурсак көмүр кычкыл газынын бөлүнүп чыккан акиташ суусунун киргилт түскө өзгөрүшүнөн билсек болот